вольфрам Вольфрам ачык боз түстөгү өтө катуу ийилчек металл Металлдардын ичинен отко өтө туруктуу вольфрам электр жарыктарынын жогорку температурага чыңалууга чыдамдуу зымдарын алууда колдонулат вольфрамдын көпчүлүк бөлүгү жогорку сапаттагы болотту алууда колдонулат